Kaixo denoi eta urte berri hon. Egia esan, bide hontan ez daukat kontatzeko gauza gehiegi, baino urte berri hasi degunez, ba, bideo bat itxeko gogoan eukan, hasiera modun. E, aurten ez dut egin 2008aren laburpen bideoik, takit 2008 eta amazazpin egin ditun, baino oso oso azkar pasa zait 2000 meretzia, eta ez dakit tita pasa zaitenez, ez neukan olan laburpen bideo bat egiteko gogo berezirik. Horrek ez du esan nahi gauza e, politik edo importanteik pasa ez zaitenik 2019, baino hoxe, oso oso azkar junda eta konturatzeako 2020are aiatu gea. Eta aurten bai, aurten, bueno, astebete bakarrik damakigu 2020en, baino motivaziokin hasi dut urtea, bale? Gogoa daukat urte ontarako, eta bueno, urte hasierako propositoak eta holako gauza guztik ere egin ditut. Ez dut nire propositoi buruz hitz egin nahi bideo hontan, hoiek nahiago ditut niretzako gorde. Ez dago ezer berezirik, eh? baina bueno, hola, ba, betetzen bali baditut oso ondo, eta ez balin baditut betetzen, ba, bintzatzen ez da inor enteratzen eta nire kolkoako gehatzen dira. Baina bai komentatu nahi ditutela, bi, bat e, eh, YouTubekin lotura daukan asmo bat, eh, simplea, eta bestea, ba, ja erdi bete deten proposito bat, oain mantentzea falta da, baina bueno, ja bintzat, erdia egin daukat. Urteko lehenengo propositoa eta ja bete detena, mukizapi bat erostea izan da. Egia da, oain propositoaren bigarren zatia falta dala, mukizapia aldik eta gehien erabiltzea, baina bueno, jun naiz erostea eta netzako behintzat pauso hori ematea eta ja eskutan eukitzea mukizapia bera, importantea izan da. Ja hasi naiz erabiltzen, eh? Hau ja behin garbituta dago. Eta ia esan oso pozik nao, eta bueno, ba, ber, oitura hartzen deten eta mantentzen deten. Kontua da, nik mukipila bat izate ditutela. Beti nao mukikin, nere goera naturala mukik eukitzea da. Eta egia esan ikusten nun, hori normala zala, osea mundu guztiei gertatzen zitzaion zerbait zala, ba, bueno, muki dauzkazu, Eta iazta, eta oain dala gutxi esan ziaten ez normalen jendeak ez ditula mukik eukitzen, eta katarroa daukanen, edo alergiak emate jaunen izate dituela mukik. Bueno, banik beti dauzkat, horrekin ohituta nao, ez pasatzen, eta guatzen aiz leno txikian itzanen, erabiltzen ditula mukizapik, baino ez dakitzen momentutan, klinesak azaldu zian, eta ja hortikan aurrea, ba klinesekin denbora guztin. Eta amorrazioa matei, ze da klinesa erabili, eta bota, erabili, eta bota. Eta bueno, pentsatu dut, oitura aldaketa ona izan litekeela berriz klinesak utzi aliketa gehien eta mukizapira pasatzea. Eta hoize, ba, mukizapi bat erosi deto hasi naiz erabiltzen, berriz ere oitzea ez da erresa, ez? E, bueno, ba, garbitu behar dezu eta jaso eta txorakeri bat ematen du, baino oitzen geanen gauza batzuk egitea, gero berriz txipa aldatzea, ba, pixkat kostatu itea. Ba, bueno, oso pozin nago, nire txorakeritxo horrekin eta nire pañoloakin. Eta bigarren propositoa, YouTuberi dagokiona oso sinplea da eun bideotara iristea. Momentu hontan oso kerrez balimanago irurogeita behatzi bideo daude kanalen, hau irurogeita margarrena izangoa, Eta bueno, ba, elburu bezala jarri dut, aurten beste hogeita mar egitea, eta hola ba, eun bezalako zenbaki borobil batetara iristea. Elburu hau betetzea, zapiana baino pixka gehiago kostako zaiz seguruna, baina bueno, nik uste egin garria dela. Eta hoxe da bideontan kontatu nahi nun guztia, ez da ez errazkoik, baina bueno, urteari hasiera emateko modu bat da. Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengor arte, aio!